splash, splash, splash, splash. صباح الخير أنا مرضى yeah. شو اسمك؟ أنا اسمي ليا وين جيت؟ من الياج تريد تلعبي بالبالون؟ اي شكرا انت بتعرف الفرنسي؟ ما بعرف شو عم تقول ايه نلعب ايه انا تعاس مع semua